Drama Penthouse adalah drama paling banyak digemari pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Penthouse berhasil mempertahankan ratingnya dengan baik pada setiap penayangan episodenya. Meskipun drama Penthouse memiliki cerita yang menarik dan selalu membuat penonton terkejut dengan plot twistnya. Namun tetap saja drama Penthouse memiliki beberapa scene yang sangat tidak masuk akal dan membuat geleng-geleng kepala. Bahkan jika orang-orang tidak mengikuti drama penthouse mereka akan tertawa dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Berikut adalah beberapa scene yang tidak masuk akal dan membuat penonton geleng-geleng kepala. 1. Logan Lee selamat meskipun telah diledakkan oleh bom di samping mobilnya. Scene yang paling tidak masuk akal di drama Penthouse adalah scene saat pengeboman Logan Lee. Seperti yang diketahui pada episode 1 season 3 drama Penthouse, Logan Lee dibom oleh Joe Dante di samping mobilnya. Banyak orang yang berspekulasi jika Logan Lee sudah meninggal, namun terjadi Logan Lee muncul di pertengahan season 3 drama Penthouse. Logan Lee ternyata selamat karena diselamatkan oleh Chon So Jin, sekretaris Do dan Baek Jun Ki. Chon So Jin menyelamatkan Logan Lee dengan tujuan agar mendapat uang imbalan terima kasih dari keluarga Logan Lee. Sebenarnya wajar jika Logan Lee kembali dengan selamat, namun yang membuat aneh adalah Logan Lee sama sekali tidak mengalami luka yang serius bahkan anggota tubuhnya utuh dan tidak mengalami luka yang berarti. Logan Lee hanya mengalami luka bakar saja, padahal bom itu meledak tepat di sampingnya dan logikanya tak ada tubuh manusia yang bisa utuh setelah terkena ledakan bom seperti itu. 2. Chonso Jin yang masih hidup dan sehat setelah jatuh dari lantai 2 dan tertimpa lampu gantung. Sama halnya dengan Logan Lee, Chon So Jin juga memiliki sebuah scene yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Karena Chon So Jin terlihat sehat dan tak mengalami sakit apapun, padahal sebelumnya Chon So Jin telah jatuh dan tertimpa lampu gantung. Selain itu, terlihat banyak darah yang keluar dari mulut Chon So Jin yang membuatnya terlihat begitu mengenaskan. Logikanya, semestinya Chon So Jin mengalami luka dalam yang cukup parah dan membuatnya setidaknya kesusahan untuk berjalan. Namun Chon Jin terlihat baik-baik saja dan bahkan bisa bangun dengan mudahnya menggigit telinga rentenir yang menggoda Ha Eng 3. Sim Suryon dan Logan Lee yang selamat naik lift padahal Hera Palace hancur. Sin saat Logan Lee menyelamatkan Sim Suryon saat bom yang diledakkan Jo dan T akan meledak juga tidak masuk akal. Sim Suryon bisa selamat dengan mudah padahal bongkahan bangunan besar jatuh mengikuti mereka saat turun menggunakan lift. Logikanya jika Hera Palace hancur dan terkena bom di setiap sudutnya, semestinya sistem listrik dan lain-lain tidak akan bekerja lagi, dan otomatis lift juga akan berhenti di tengah jalan. Jadi hal ini sangat tidak masuk akal dan terlalu dibuat-buat. 4. Baerona yang tetap sehat dan tidak mengalami cacat sedikit pun. Pada season 2 drama Penthouse, Joe Dante membunuh Berona dengan menusukan pecahan trofi yang ada di sebelah Berona. Sebelum Jo dan T melakukan hal itu, Ha Eng Byul sebelumnya membuat Berona terjatuh dan terluka karena dipukul dengan trofi. Namun Jo dan T menusuk Berona di bagian kepalanya hingga trofi itu tertancap di kepala Berona. Berona pun harus menjalani serangkaian operasi otak karena trofi itu menembus otaknya. Namun meskipun sudah mengalami luka yang begitu parah, Berona berhasil selamat dan tidak mengalami cacat sedikit pun. Logikanya orang yang mengalami luka dan terkena bagian otaknya akan mengalami penurunan pada kerja tubuhnya karena saraf motoriknya terluka dan rusak. Namun Berona sangat sehat dan tidak mengalami apapun. 5. Hayun Chul yang buta berhasil menemukan apartemen Chon So Jin. Sin paling tidak masuk akal selanjutnya adalah sin saat Hayun Chul berhasil menemukan apartemen Chon So Jin padahal dia menderita kebutaan setelah kepalanya terbentur di tangga dan dipukul oleh Chon So Jin. Semenjak saat itu Yun Chul mengalami kebutaan dan tidak bisa melihat apapun. Sangat aneh memang melihat Yun Chul berhasil sampai ke apartemen itu tanpa bantuan tongkat atau bahkan orang di sampingnya. Itulah beberapa scene yang sangat tidak masuk akal dari drama Penthouse. Meskipun ada banyak scene yang tak masuk akal, namun drama Penthouse tetap digemari oleh para penonton.